at pagmamanipula, pagpupuli, pagsusupi, pagkakapuso ng katotohanan tulad ng historical revolutionism. Pabagalton ng kasaysayan, pagdibana ng fake news, false stories, disinformation, ang pagkalat ng maling informasyon, mga invento, kwento, para maipluensyahan ang isip ng mga tao, pagtakpan ang katotohanan at malinang tuloy. May mga troll farms na nagahasik ng virus ng kasundalingan. Suriin natin ang ating mga sarili. Hindi namin namamalaya meron din pandemya ng kasinungalingan, lalo na sa panahon ng social media. Seryoso ang pagkalito. Sa sulat na ito, wala ko yung pinapaligan kundi katotohanan na ang Islam ang namin magbigay ng babala tungkol sa takas na pagkakulutot ng kasaysayan tungkol sa martial law at EDSA People Power Revolution. Hindi namin invento ang makasaysayan pangyayari Marami sa aming Kristo ang nakasaksi ng kalutan at karasan sa Marshalo. Nakababahala ang pagbabaluntot ng kasaysayan at pagkura ng ating alaala sa pamamagitan ng paghansik ng maling kwento at sinungalingan. Pangalan ito sapagkat ito'y paglaso sa ating kamalayan at pagwasak sa mga pundasyon ng ay ang mga Kristana sapagkat ang pundasyon ng mabuting lipunan at responsabling pamamahala ay katotohanan. Kapatid manindigan pa tayo sa katotohanan, tandaan pa natin ang kabutihan at iwalay sa katotohanan ay pagpapalat kayo. Napakambal ang katotohanan at kalayaan. Kapag pinaglaruan ang katotohanan, pinaglalaan ang kanayaan. Ang pagpaliwala sa katotohanan ay pagpaliwala tungkol sa mga mananagot accountability. Masusubukan natin ang korupsyon kung walang katotohanan. Kailangan handa tayo harapin ang katotohanan tungkol sa ating mga sarili. Kaya po sa dating na eleksyon, nananawagan kayo sa inyong mga kapatid lalo po sa mga kabataan. Suriin mabuti ang mga nangyayari patungkol sa pagkakatuyo ng ating katotohanan at makatarunang lipunan. Mga kapatid, sana huwag tayong sumuko at pagtanggol ng katotohanan. Bumoto ang isa ating konsensya sa pamagitan ng Kristo at para ng kalagayan. Sama-sama magtigay, mag-usap, bangbasa ang Panginoos. Matatakuan namin ang katotohanan na marunong pinagin sa Jesus. Hindi namin ang panalangin ng mga lina ng kapayapaan. Dawa ang paspasahan ng kapayapaan ang ating pagsusumika na manalangin ang katotohanan at kabutihan para sa katulungan ng mga Kristo, pinagdaan Pablo Benito Escalibur, mawis ko ng kalookan, igalaw iba ng Herrero 2020. Uli, sila po ang ating pastor, sila po ang ating ama sa pananampalataya, sa darating po ng halalan at patuloy po natin uh, sa alangan ng ating bayan. Sabi nga po sa ating gospel, ang mabuting puso ay magbubuhan ng mabuting gawa. Panginoon, pagbayan mo ang bayan Gabriel Mundo, Gabriel Romani, Kimanukas. Please arise and together as one community, we broadcast our faith. God, beloved and lovely, comes as friendship of the Father, through him all things were made. For us men and our salvation, he came down from heaven, and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary and became man. For our sake, long it. He suffered death and was buried, and rose again on the third day in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified who has spoken through the prophets. I believe in one holy Catholic and apostolic church. I confess one baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Let us pray to our Heavenly Father that they may see His Son, Jesus, amongst the sinners and look upon them with mercy, compassion, with humility and trust. Pray, Lord, listen to our prayers. Lord, listen to our prayers. We Pope Francis, bishops, priests, deacons, and all church leaders, see their ministry not as superior over anyone, but as humble service for God's people. We pray. Lord, listen to our prayers. May those who govern our country become conscious of their role as stewards of God's people, who encourage and recognize the potentials and talents of their constituents. We pray. Lord, distance on our prayers. May we be patiently, revering each other's imperfections, and not keeping a list of faults and failures of others. We pray. Lord, listen to our prayer. May we receive the sacrament of reconciliation often, so that we can build a community that cultivates the healing power of God's compassion. We pray. Lord, listen to our prayer. May medical and healthcare professionals and social workers ease the pain and burden of the sick, the handicapped, the elderly, the depressed, and those who are undergoing different forms of crisis in life we pray. Lord, listen to our prayer. For our beloved dead, that, that through the saving mercy of God, they may reach eternal life, we pray. Lord, listen to our prayer. Let us pray for the future concerns of our community and our own personal intentions. We pray. Lord, listen to our prayer. In a very special way, we pray for our kabahagi program patuloy na dinasal ng mga kasama po natin sa ating uh, ah, kabahagi mission partners at patuloy tayo sa ng Diyos na lahat tayo maging kabahagi ng kanyang biyaya. Listen to the prayers of the children, Lord, and grant us the capacity to forgive from our hearts, so that we be one with you who live and reign forever and ever. Amen. 这个楼。